パルスを追うひたすら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 どうしたケントもりもり食べないと強い男の子になれないぞあそうだニュースニュースあなんだこのニュース海に停泊中のヨットがダイバーランドのあちこちのものに突き刺さるという事件が発生しています幸い負傷者は出ていませんが原因は不明で現在警察が調査中おかしなこともあるもんだな あそういえば台所で水を飲んでる時空飛ぶヨットを見たようなあれ夢で見たんだっけ <laughs> じゃあこれはケントの夢の中で飛ばしたヨットかな2人ともバカなこと言ってないでさっさと食べちゃいなさいはいごちそうさまさあ出勤の時間だ今日も遅いんでしょあまり無理をなさらないでああしかし 一刻も早くマジカルゲートのシステム復旧を急がないとじゃあ行ってくるケントしっかり勉強するんだぞうんよし行ってらっしゃい父さん明るかったね気遣ってくれてるのよカイトのことでうちの中が暗くならないようにうん 今日は自宅学習日ねケント小学校に行かないでうちで勉強する日だから食べ終わったら部屋に行きなさいはーいごちそうさま書いたあれないなおかしいな てるぴこペンがないんだカロンも探してよお兄ちゃんお誕生日おめでとうお母さんのお手伝いをしてもらったお金で買ったんだありがとうカイト大事にするよ <laughs>

ってんだダイバーランド中がカロンは食べ物じゃないおこよカロンひどい顔 空飛ぶ洗濯機に追いかけられてんだ知らないわよそばを通りかかったらいきなり <laughs> きっと洗濯機が葵ちゃんのことを好きになったんだもう笑ってないで何とかしてよわ分かったよ ても街中すごいことになってるなこれってもしかしてグラディオンからのコールだ街が大変なんだこれもデリトロスの仕業かそうだまたマジカルゲートでウェブナイトが暴れているせいだ 我が羽よ飛んで飛びまくれそのウェブナイトを倒さないとこの事件は解決しないんだなその通りだけどマジカルゲートへプラグイットだ分かったうわ りのもの飛ぶスピード速くなってないえ本当だあ見えょも マジカルゲートで助けを待ってるのに れたんだケント急ぐピョコオーケーマジカルゲートへラッキーグラディオン <laughs> 誰だ お前はグリフィオングリフィオンそうかお前がマジカルゲートで暴れていたやつだなその通り少女お前なんか俺とグラディオンで倒してやる果たしてそううまくいくかこっちにウェブダイバーがいるのなんだってこの少年を取り込むクララ貴様を消滅させるカイト じゃないカイトの親友の守だ守る俺だカイトの兄ちゃんのケントだ俺がわからないのか無駄だこの少年は私の支配下にある守るスカイエリアで待っているグラデ今日が貴様の最後の日だケント守るを元に戻すにはグリフィオンを倒すしかない、うん 殺技を持っているウェーブナイトだ。その名はホーミングショット。ホーミングショットあの攻撃から逃れることは不可能だ。そ、そんなにすごいの そだどうしたグラディ手も足も出ないじゃないかまあ当然かお互いにウェーブダイバーと同化しているから貴様に負けるはずがないまたまた グラディオンの力はこんなもんじゃないウェブチェンジグラディオンファイター 機選択グランバルカ遅い武器選択グランブラスター遅い遅すぎるくっそ本当の攻撃というものを見せるや 殺技を受けてみろウングショット <laughs> このミサイル包囲網から逃れることができるかなこんなもの武器選択グランプレーグラディオン これがクラデオの言っていた逃れることが不可能な攻撃その通り私のホーミングショット ターゲットを決めたらどこまでも追っていく避けられるものはない指揮手もあいつには勝てないのか私の勝ちだからそしてウェブダイバーの少年よ降伏しろそうすれば命だけは助けてやる父さん母さんカイトうっ さあ決めろ幸福か消滅か俺は俺の答えはお前を倒すそれが答えだなんだとここで負けたらあいつを倒さなければカイトを助けることができないんだまだ動けるのかならばとどめだホミングショット これで終わりだグラディオンそうだウェブチェンジだウェブチェンジグラディオンビークルモード甘いぞグラディオン変形ぐらいで逃げられると思ったか何うわっ 自分の攻撃を食らってみろ来るなウェブチェンジグラディオンファイター に旅立ってシェルャースカイエリアが元に戻ってくあ守るあれ僕は。 またカイトを助けられなかったけどいつかは助けられるよなグラディオンその通りだケントうんグリフィオンのデータ回収ぴょこ葵ちゃんごめんなさいね荷物持ってもらっていいえ途中まで帰る方向一緒ですから 守る今日は何が食べたいいつも作ってくれるハンバーグあの子は確かカイトくんの友達の一番の仲良しだった守くんだわあの子もマジカルゲートに取り残されたと聞いてたけど戻ってくれたのねしゃ他には何が食べたいのほんとなエビフライとなそれから 今回も大活躍だったねケント <laughs> ああそれほどでもあるからじゃあまた連絡するよ敵がどんどん強くなってるみたいだなケント君と一緒に僕も戦えたらいいのに ガオンシャーコンに続いてグリフィオンまでやられるなんてミーたちは協力してグラディオンを倒しませんかガリュウ笑わせるなフェニックこのガリュウ誰ともつるまない俺のやり方でやるおやおや相変わらず強気なことでグラディオン奴のこの俺ガリュウンが倒す の調子でまだ囚われているカイトたちもすぐに助け出してやるなんて俺ってばヒーローじゃないちょっと浮かれる俺の前に現れた新たな強敵その名はガリューン奴はグラディオンのライバルで親友だったんだ次回「電脳冒険記ウェブダイバーさすらいの友ガリューンにプラッ i